Pastaruoju metu tapo madinga ieškoti gyvenimo prasmės. Tačiau kodėl tik retas gali pasigirti ją radęs? Sveiki, mėlyjei, sveiki, brangieji. Šį kartą Tiško kanaliukas apie gyvenimo prasme. Kur jos ieškoti ir kur tos paieškos gali nuvesti. Ne visi mano, kad apskritai verta tai daryti. Ištisos filosofinės mokyklos, pavyzdžiui, egzistencialistai ir fenomenologai neigia, kad gyvenimas apskritai turi prasme. Tai kaip atrodo gyvenimas be prasmės, kaip niekas kitas gerai apibūdino Friedrichas Nietzsche savo knygoje Taip kalbėjo Zaratustra. Knygos mintis maždaug tokia. Jei nieko netikime, jei niekas neturi prasmės, tada viskas galima ir niekas nesvarbu. Tada žmogus išlaisvina savo aistras ir troškimus ir gali tapti šio laikino pasaulio viešpačiu. Tačiau ši mintis, buvusi tokia populiari 20-ojo amžiaus pradžioje, ilgainiui išsikvėpė. Gyvenimas be prasmės jausmo sujaukė žmonių vidinį pasaulį, atvėrė dvasinę tuštumą o regimojoje tikrovėje pažadino destrukcijos demonus. Todėl ilgainiui žmonės pradėjo ieškoti prasmės kaip gelbėjimosi rato nuo pačių savęs. Didžiausią atsvarą beprasmio gyvenimo filosofijai pasiūlė žydų kilmės psichiatras iš Austrijos Viktoras Franklis. Jam teko išgyventi Aušvico pragarą ir ten jis pamatė, kad išgyvena tie, kurie turi dėl ko gyventi Tad priešingai nei teigia Nyčia, gyvenimo prasmė žmogų negniuždo, o didina jo atsparumą užklupus sunkumams. Rabinas Jonatanas Saksas, buvęs Junktinės karalystės ir tautų sandraugos vyriausiasis rabinas, teigia, kad ateistinėje pasaulyje žiūroje gyvenimo prasmės klausimas lieka neatsakytas. Jeigu Dievo nėra, tuomet tikrovę sudaro tik materija, Tačiau visa, kas materialu, turi pradžią ir pabaigą. O jei taip, tuomet viskas be išimties neišvengiamai baigsis. Todėl Rabinas Saksas teigia, kad gyvenimo prasme įmanoma rasti tik dvasinėje plotmėje. Tai yra pripažinus, kad egzistuoja kažkas virš materialaus ir amžino. Tokiu atveju ir mes esame amžinosios sielos, O jeigu esame amžini, vadinasi mūsų darbai ir pasirinkimai paliks pėtsaką amžinybėje. Pasak Rabino Sakso, mokslas gali paaiškinti, kaip veikia šis pasaulis, sukurti žmogaus galę didinančių technologijų, tačiau visam tam prasmės gali suteikti tik tikėjimas. Teoriškai gal ir taip, bet kaip tuomet su konkrečiai mano gyvenimo prasme? Viktoras Franklis teigia, kad gilinimasis į grynąją filosofiją žmogaus gyvenimo prasme neužpildys. Tad kas man gali padėti atrasti savo gyvenimo prasme? Franklis teigia, kad jausmas, jog tavo gyvenimas prasmingas, o taip pat ir vidinės laimės pojūtis, yra šalutinis poveikis Žmogus, pasak jo, privalo sutramdyti savo egoizmą ir pasiryšti tapti kažko didesnio nei jis pats dalimi. Pavyzdžiui, sukurdamas šeimą žmogus tampa dalimi didesnio nei jis pats. Tol, kol žmogus veiks kaip dalis didesnio nei jis pats, jis jausis laimingas. Atslūks nerimas, kad jo gyvenimas beprasmis. Siekis įsilieti į kažką didesnio yra dieviškoji kibirkštėlė, daranti žmogų laimingą Tad Franklio atsakymas, kaip atrasti savo gyvenimo prasme, būtų įsilieti į didesnius procesus ir faktiškai juose ištirpti. Toks mokslininko paaiškinimas niekiek nenuliūdintų Rabino Sakso. Kaip bebūtų, tikėjimo atstovai visą laiką tvirtino, kad žmogaus gyvenimo paskirtis – tarnauti Dievui ir daryti gerus darbus savo artimui. Jeigu, kaip tvirtina religija, esi Dievo vaikas, jei esi amžina siela ir tavo gyvenimo vertė beribė, tuomet pirmiausia turi daryti gerą pačiam savo, o per tai ir kitiems. Vienas pirmųjų ir lengvesnių žingsnių būtų susitvarkyti savo kalbą ir vidinį dialogą. Tada dar pasirūpinti, kad kūnas būtų sveikai pamaitintas, išmankštintas, kad patenkintum savo socialinio bendravimo poreikius Pirmiausia, tapk geras pats savo, o jau tada ir kitiems. Tad kurgi ieškočiau gyvenimo prasmės? Ogi visai netoli. Vietų, kur galime daryti gerą savo ir kitiems, apstu. Jos visur. Pradėkime nuo gerumo savo. Pradžiai pasirūpinkime visapusišką savo kalbos ir minčių higieną. Venkime daryti tai, kas mums žalinga išmokime vertingų įgūdžių bendraukime su maloniais ir vertais dėmesio žmonėmis atsisakykime betikslės veiklos gyvenimo prasmę netrunka rasti tas kuris pasiraitoja rankoves ir daro tai kas tarnauja ir kitiems o ne vien tai ko nori pats šį kartą tiek kitoje laidoje termobranduolinės galios komunikacija pakalbėsime apie poetinę kalbos dimensiją Žiūrėkite, bandykite ir jums būtinai pavyks. Su jumis buvo Tiško kanaliukas ir aš, Diena Gogienė. Iki!